असलम आज की वीडियो में हम न्यू लीग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसमें मैंने कुछ कवर किए हैं और कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा ये पार्ट वन है और इसके बाद पार्ट टू भी आएगा तो पार्ट वन में मैंने कुछ लीग्स कवर किए हैं तो चलिए शुरू करते हैं और देखिए एंड तक वीडियो देखनी है और लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना है दम दमा के हमारे पास जो सबसे पहले है वो हमारे पास लोबी है दूसरे नंबर पे हमारे पास टे रिवार्ड है जिसमें सारे टाइटल फ्रेम्स और नेम टैग वगैरह सारा कुछ इसमें शामिल है अभी इस बीटा वर्जन में कन्फर्म लिक्स वगैरह शो नहीं हो रही थी जो शो हो रही हैं वो मैंने आपको दिखाई हैं बाकी जो कन्फर्म लिक्स वो मैं अलहदा से डाल दूँगा उसका लिंक आपको अगर मैं न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आज की वीडियो में हमारे पास सबसे आखिर में जो है वो हमारे पास फ्रेम है जो कि अदर इवेंट्स वगैरह में आएंगे और जो कि सीज़न थ्री में होंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली आने वाली लीक्स और गेमिंग वीडियो से आप अपडेट रह सकें